en la oscuridad con el proyector, mirando esta instabilidad y elegancia del celuloide, estas imágenes tan etérea y matérica que ya no sabemos si son verdad. Solo nubes en el cielo hasta que desvanece el horizonte. El tiempo, los sonidos, las imágenes y el ritmo se convierten en una concepción abstracta y ensayística del movimiento y de la mirada.